だ六代目菊五郎の一座がやってくるんだってない大座かいそうぞよ大和田さおこの東京の菊五郎がかいそうだと本当かいうん本当だべかうん菊五郎だとさ菊五郎って何する人だべへえそんなに芝居の前しとけまあ菊五郎 が聞くものかほんとけ中村菊五郎って変だな有名なのは小野菊五郎だなそうだな 食いだろよ出るぜよよいしょいいかよよあよいしよあおっっああってあ今日はこのぐらにしとこやああ毎日切ってやんないと飯がうくねえんだよそうかね 先行くんだねなんだか他人のような気がしねえな。 とラムネ二つなはいおい先輩女の子の顔を見てすぐニヤニヤすんな言ってもねえだけどなかなかべっぴんだな <laughs> あんたたち 芝居の人でしょああそうだよよくわかったねそりゃわかりますわうんどんなとこでわかんねどんなとこってそうかねどっかわかるんだねあんた方道具の方でしょえ道具って道具かたかいあら違うんですか うんどん方じゃないよこれでも役者だよあらお二人ともああそうだよどんな役をやるんですの俺たちか俺たちは馬だよあら馬ねえ姉さん待ってと笑うけどもねそれは間違いだよ馬をやるなんてのはなかなか生優しい芸じゃねえんだぜ私はねこう見えたって私を5ね から前足50年やってきたんだ兄貴氷が溶けちゃうぜうんまあ見に来てくんなえ見に行きますわうんお早く急がなきゃダメだよみんな帰ってきたよ この辺かいやめる気づけはねえがこれ助けのかか様はやかましいから早く行ってやれよ青どうした我安兵衛でも悪いかまことに困ったなどれおらが敷いてくれべはい でねえかおお歩くようになったあまことにありがとうがんしたおら手に負えないもんだからどうすべえかと思っておりましたさあ一緒に参りますべえ にまた怒られたじゃねえかしゃあねえ暑いんでねついぼとなっちゃって暑いのも誰だって同じだよ気を締めてやらなきゃいけねえんだえ間の足だって立派な芸だおめえは第一の勉強が足りねえんだ勉強しな勉強え俺なんざ分かってるよ兄貴何度も聞いてるよ後足を5年前足を10年やったってんだろそうよそれなのにまだ研究してるんだ いいよ俺も研究するよそうよ当たり前よさあ半吉帰ろうじゃねえかまだだよまだってどうするんだこれからちょっと馬の顔を直すんだ今日はいい馬見てなそのちょっとこう涙ぐんだ目つきがとても良かったんだへえ馬も涙ぐむかねそうよ馬だって泣きもすりゃ笑いもすらんそうかねおめえにはまだ分かるめがな俺くらい研究すりゃちょっと見たって馬の気持ちがすぐ分かるんだへえ かねあどっか行ってな紙と糊と墨と筆とハサミを過ごしてきてくれ明日だっていいんだろそうはいかねえよ明日になったらあの目つきを忘れちゃうかもしれねえ ょっとお姉さんなんだね誠にすみませんが冷たいお冷やくださいません水かね兄貴どこ行くんだねいいから黙ってついてきな暑いなあ みんなは昼寝してるぜ俺たちも少しどっかで何だとお前のその両家がいけねえんだよえ芸ってものは人を感心させようと思ったら他人の寝てる間も勉強する覚悟なくちゃダメなんだ無にはそれができねえのか分かったよ兄貴 こんにちはおおいらっしゃい旦那方今日はお揃いで何かうんちょっとおめに相談があってな儲け話だよへえそれはそれはどうぞおがんなすって と使いに出ました実は仁さん東京から六代目菊五郎を呼ぶことにしたんだがどうだ一番片棒担いじゃねえかのへえ菊五郎っちゃんな日本一の千両役者でねえけのそうだよそれがこんな田舎町 <laughs> おめえ嘘だと思ってんのかこれを見ろ でだじんさんおめえ一つ世話役を買ってくんねえかうん一座15人で2日間の芝居で片向かい贈用付きの250両雑費を見ても300両とわずかだからなんとまあべらぼうに安いもんでねえか千両役者がさで入りうはべて俺が引き受けることとして 儲けの分け目もあることたからおめえ50両でも30両でも出し前を出しとけよ何嫌なら名前だけでもいいんだうんおめえこの春俺がアメリカ帰り中曲んを引っ張ってきて金額金太をびっくりさせたこと知ってるでねえかよろしいやりましょう儲けはともかく東京芝居の頭を担いだとなっちゃこの床人の男も上がるというもんでさ、ええ、そうだともじゃあちょっとお待ちになって。 しょうねえなああ金なんかどうでもいいこ人はこの町の有料所みたいなもんだしそれに当人はどこへでも行きたがのお先走りだから新聞の広告よりゃ効き目があるて本当に <laughs> ご苦労な花は疲れでしたらこちらが北新館さんで。 も相談するからとにかく芝居が済むまで頼むよいや若狭屋さんにすぐ会いましょう会わしてもらおうべどこへ逃げやがった逃げはしないよいやどこ行ったどこさ行ったかなよしあじいさんだいぶ酔ってるから今度にしたらどうだねいや酔っちゃいませんよ んだおかしな面しやがる大丈夫ですよ酔ってるんですから私から話してやりますよ にしまってそれでどうすだなんだお前の面がなんだお前ら俺の面潰しやがってそれでいいと思っていいのかよし俺が潰したんまあ俺が元通りにするらそれで文句はねえんだろ何それは貴様の挨拶かうんだまあは俺が見事引き受けてやらその代わりな若さや俺の顔は立ててくれるかどうや 何ああまあまたママママママね呼んでなあじいさんおめえさんによく話しとかなかったなこっちの手落ちだいずれおめえさんの代わりいっぱい立てるから買いにしてくんな ないいだろそうしといてくれやなそう出られりゃ俺だってなそこでだ仁さん今の面なんとかならねえかなどうせ世話役のおめさんにばかり頼みてはねえんだ何しろね馬がなくちゃ明日蓋を開けることができないんだからねそれにこの馬を扱うやつはとてもうるさいやつなんでね なんとかうまく直しておかないことにはねうまく直りますかなそれであんたの役何なの俺とあいつはマサ あらやだみんなまなしおうお姉さん馬の足だなんて安く踏んじゃ大間違いだぜ足だってピンから切りまであるな俺なんざそのピンの方よこう見えても馬の足なんてものは生半可な信用じゃ務まる芸じゃねえもっとも後足の方は焦げだってやれんだからわけやねえが難しいのは前足なんだ兄貴 それはひでえやそう怒るなよ何も女の子の前でお前に恥かかせるってわけじゃねえ本当の話がやまずね、えー、後足からやって前足になるまでにざっと5年の年季がいるんだよ。まあそんなに難しいのうん俺なんざ後足を5年前足を10年勤めてきたんだぜまあ言ってみればなほら日本一のまなしだ親方が菊五郎なら 俺はまの團十郎ってとこなんだ俺はまだ2年だもんなそう親方の塩原あれはお互い合うだからね俺の馬は万事團十郎の型で付き合ってるんだまあそうだから俺ってものがいなけりゃ塩原の芝居は出せねえしたがってあの一座は持っていけねえってことになるんだうん千光そうだろうんそうだよまあ うん、仮によ俺が今、うん、なんかのいざこざでもってぐーっとこう、うん、冠を負けたとしな菊室石田たちまちにごなんさうんそれが証拠にはなんだ番付見りゃ分かるんだ市川兵六すなわち、えー、俺はだね、えー、中宿に収まってや馬の足一役でもって中宿に座る、えー、役者なんてのは 日本中広しといえどもおそらく俺一人ぐらいだろうまあ偉いのねあんたそれってえのが俺の前足の方が本物の馬よりずっと馬に似てるからなんだまあ野垣に並べるようが見るが早上がりだ明日はぜひ見に来てくんねええ見に行くわよねえええ後足の方が俺だぜ だがね、うん、もっとも、うん、芸の細けえところは悲しいかなお素人さんには分からねえが目のある人が見たらちゃんと馬の方にかまってるんだいつか、えー、軽井沢で打った時になんとかのレい博士が見に来てくださってねあの前足は馬かねそれとも人間かねってこう聞くじゃねえかそこで小屋の者が博士をオロチの楽屋に案内して ただいまのまあこの役者衆でござんすってすると先生は「ほう君は馬の生まれ変わりみたいな男じゃねえ天才じゃよ」こう言うんだそこで俺は「うん先生ただ一つどうしても馬になりきれねえとこがあるんですがそれは悔しくてしょうがないんです」ってこう言ったんだえなんだと思うなんだろうねねえ 何なの鳴き声よキーンってやつさあらうん、そしたらね先生が何て言ったと思う、うん、君それができたら、うん、馬の足なんぞやめちまってで一層馬になったらよかろうってこういうのさあら嫌だいや <laughs> だけどねしかし鳴き声は本当に難しいよ、うん、俺も うんだいぶ研究してうまくなったけどねあちょっとやってみてよ、うん、あの酒飲んでるとね本当の調子が出ねえんだよいいからさちょっと聞かしてよ、うん、そうだないやちょっとやってみようかなあら上手ね <laughs> いやこれじゃまだ本当の調子じゃないんだわねおい先輩お前ちょっとやってみな って俺はまだやってみてよねえいいじゃないの、勉強だからやってみなだってさできねえってのかうんやるよへえへえへえあらへんだわまだまだそんなこっちゃダメだよ、えー、いいか やっぱりうまいわ、うん、こうだえー、おかしいわよおばんでああんで松さん大変なお願いがあんだがね なんだねこの馬の顔の潰れたのを直してもらいたいんだえー、これは芝居のかねそうなんだよ無理だろうが他にこんなものをやってくれるところはないしねさあ私も提灯の張り替えは長いことやってるが馬の顔の張り替えはねなんとか格好がついてればいいんだよ つまり提灯のつもりでやってもらえばねいつまでにいるんだねそいつがねすまないけど今夜中に一つ徹夜してでもやってもらいてんだそちょっと無理だなそこを何とか一つ頼むよお礼は十分にするからね困ったねどうも。 六さんっていうのは市川兵六っていうのは俺だがねあの帰ったら勘定場内すぐ来てくれって親方がそう言ってましたよあそうなんだろうな怒られんじゃないかなうんなんだろうなちょっと行ってくぜ っ入る。実はね、おめえには誠に申し訳ないことができちゃったんだ。へえ、なんでそれがね、その、まあのね、顔を少し壊しちゃったんだ。あの、まを若い衆がちょっとした粗相でもってやったんで、何も悪気があってやったわけじゃないんだが、勘弁してやってねえか。 すまんこったが勘にしてやってくださいでまあ、うん、すぐつぐにやってね今楽屋へ届いたばっかりなんだがどうだろう日原君黙って収まってやってくんねえかとにかく作に見せてもらいます あなたえこいつはいけねえやこの面はきつねえじゃねえかああなあ伊与君我慢してくれってのはそこのことなんだがな後のことは後でまた何とか工夫をつけるとしてさとにかく今晩これでもって目つぶってやってもらいたいもんだなあ幕が開かねえとなりゃお客はもとより第一肝心元の旦那に対して俺は申し訳ないからさそれはね立って出ろとしたら出ますわね 親方まあ積もっても見なせん塩原の芝居にまあこんな化け損なった狐の面ぶら下げて出りゃいかに田舎のお客だって悪落ちが来るに決まってますわしは芸の上から言うんですぜ第一親方だって狐面の前相手に芝居ができますかいそこはおめえなんとか工夫が出らなそれは親方には出るかもしれないけどもしには出ないわしが前ある時には馬の心持ちになって勤めんだ狐の面下げて馬の心持ちになれるかとそれは分かってるよああそれはもっともだ だけれどもねおめえが出てくれなくちゃっ幕が開かないんだよねまあ、みんなを助けると思って、えー、今日のところは一つ収まってやってくれ頼むよせっかくだが足のせいじゃねえ全体どこのドイツが作ったのか知らねえけど狐と馬の見分けがつかねえなんて <laughs> 情けねえ勘違いャラだおいおめえ馬の足のようだが足のくせに面こき下ろすのは贅沢じゃねえきじいさん化け損ないの狐とはよう言ったの 狐に見えりゃ結構じゃそのつもりで晴らせたんじゃいち東京役者ったらなんたらどうせへっぽこお芝居に違いなかろうけ狐までたくさんじゃろうけ何ちゃんでしょろくはな狐来て回スとめろともろかしてねえんだ俺の馬はなそこにもあるここにもあるって安いしろもんじゃねえんだからおめえ我慢の油じゃあるまいしなんだとおい 銀さんダメだよ銀さんいいじゃいいいい親方わしはもうこんな芝居真っ平だ誰が何たってここに出ませんぜいいえおい今日の子おいおい 一度そいつを見せてもらいましょうかそいつでやってもらえりゃ助かるんだがまあうまく使えるといいがなとにかく見てもらいましょうじゃあ車いますからそうすか ち何とかしなきゃ芝居がやっていけねえだろだからよ俺は考えてらな一日も今から飲むま立派に直してみた兄貴そうしようよでもね俺はこの床屋だって野郎が気に入らねえんだそんなこと言われて簡単に出られるかってそりゃ兄貴今にきっと謝りに来るよ 旦那さんこれでかさああどうもありがとうおおこれはおとなしいそうだねこれはこれはもう長いこと局らにいたんですから、はい、どうでしょう いつまで怒ったって仕方がねえ一つ機嫌を直してやってもらうんだな親方だって困っているしいい加減に我慢しておやりよだけど他のことと違ってね私は芸を侮辱されちゃやる気はしねえよ私は狐じゃねえんだからね馬なんだからねだからさお前さんの気に入るようにすぐ直してさ 親方なんかおうこっちへね日和君俺はてめえのおかげでねとんだ恥かいちまったよえそれは夢よねだがそのために俺たちは肝心元の方にね 敷き目ができちまったんだあもう俺の蚊が通らねえことになっちまったんだえ何でも肝心元の言うことはご無理ごもっともでおって何でも通しちまなくちゃならないことになったそれはわかるだろうねそれでだ若さえが肝心元になる以上おめえたちを使いたくねえとこう言うんだよえ おい先平おめえも気の毒だがなかかり合いだ諦めてくれへえあっしも兄貴から聞きましたが兄貴の言い分にも無理はねえと思うんであっしはケツの方だからいいようなものの肝心な面が狐じゃ兄貴も浮かばれませんやそうそれじゃおめえも役なしで収まってくるかしようがありませんや、うん、ケツばかりじゃ馬はできねえからね 何しろそんなようなわけでもってね、えー、今度の新章は出せねえもんと思っててもらいたいと。ね。それから、その、贈与のことだがな、無論その、自にしてくれとこう言うんだけれども、自滅ってったってお前らの懐の空っぽなことはよく分かってるから、俺から座元の方へ話をして、そしてこの打ち上げまでね、楽屋でもって預かると、こういうことにしてあるんだが、そのつもりで言ってもらいたい。 じゃあすまないけども早速だけども引き上げてくれ。はい 何だって今春当主お目見えの太平洋局馬団にて大方おなじみの名馬竜巻号をこの度特に当芸大に出演のため昌平まつり人間におとらの名義をご覧に入れ申しろ人間におとらの名義をご覧に入れ申しろだとよ酒になってんだ 本の馬に馬ができてたまるかってんだ だなそばでも食いに行こうかそうしようよお前いくら持ってるうん8時過ぎぐらいあるよじゃあ俺より持ったらこんなことと知ったら君のあんなに飲むんじゃなかったなあおいせんこなそば我慢して床屋行こうか床屋って頭借りにかそうよ 俺と喧嘩したあの床屋行くんだそりゃ面白くねえよところがそうじゃねえんだいいか頭は借りに行くんだからこっちはお客様だねまず行くだろおい急なとこ一つやってくねえそういやあいつお客だもの仕方がねえからからねえそしたらよ途中で痛くなくたって構わねえからあいだ何しようんだ本当に 人じゃねえか下手くそだな何年とかやってるか知らないけども仕事よが下手だなえ大事な頭なんだからもう少し上手にやってもらいたいね上手にえそう言って散々やっつけてやんだ胸がスッとするぜどうだやってやろうじゃねえかつまらないや兄貴それは胸もスッとするかもしれないけど腹の方までスーてとなっちゃうじゃねえかそばでも食った方がいいよまあ もう少し金があったらな仕方ねそばでも食いに行こうかそうしようよ 気味が悪いね てなあんて。金ちゃん、なんだねそりゃ。屋だよ。なんだよ兄屋だとよ。 なんだからなそんな面した馬がお目にかかる気や挨拶してもらいたいようなもんだよなあうん先行水でも浴びに行こう もしれないね聞いてみようかよせよせ腹は立た 青いよどうしただよねえあのまあそうなの前はね本当の馬みたいじゃないのおめえどうして歩かねえだだよんね話にならねえのさ馬がでせえせら喜んでやがる さえもねえ奴らだぜなんだお前見てたのかだってどんなことをしやがるかと思ってよ何ただ親方の合図通りに動いてやがるだけさデクのバみてえなもんだそうよたかが畜生じゃねえかこっちは役所だぜ助けのセリフを受けて馬の心持ちで芝居をすればこそ百人一分ああ関心な馬だってことなんだたかがケチな職場団の馬にそんな気の利いたまねができるかってんだ だけど見物は無性に喜んでやがるぜどいつもこいつも一方の役者ずらしやがって馬に食われたらせやねや呆れて物は言えへんね先輩どっか行こう兄貴どこ行くんだいやいやあんで逃げられべあんたがここを通らなかったら おいらが青を敷いれておりこの苦しみをせにゃなるめここで一緒に切られるとも感染からそんな弱いことを言わないでおいらと一緒に家に帰り早く療治をして治ってくんろうよいやいやこれはもうダメだとても助からねえからここでおっちん も弟子めんだが死ぬ前にたった一言言っておきてえことがあるんだよ何おいらに言うておきてえこととは たくさんあるもんだなぐらいあるもんかなとにかく昨夜戦じゃ聞かねえな空ってな随分しれえもんだないや知れえさ昼間見たって先が見えねえじゃねえかそりゃそうだな なあ先輩あこうやって空を眺めてるとなんだか気が大きくなるようだぜちゃなことで腹を立ててねえでこう大きな気持ちで働きてような気がするじゃねえかえそう言われるとそんなような気がするななあ明日一つ馬の面を直すとしようかあそうしてくれようんどれじゃあそろそろ帰るでしょう、うん 買ってきたのせんべいだよこれじゃあんまり腹膨れねえなだけど俺たち馬やってるからってまさか臭くってわけにはいかねえもんなまあ今日一日だろ構えんしようやなあ先行さっき本当の馬な人参食ってやったぜへえ贅沢なやつだな 親方、おはようございます。おはようございます。ああ、おはよう。あのな、ひよろくちょっと相談があってきたんだね。え、うん、なんでおめえ一つ、あの馬の面倒見てやってくれねえか。馬の面倒あの、本んのですかいあそうなんだ。へえ。そうすると、あしはその、何ですかい馬方ってわけなんで。 いやいやそういうわけじゃないんだよ実はねあのまあ大変な評判になってねそれでここでもってその忍びをやろうかということになったんだで都合によっちゃもうこれから先ずっとあいつを使ってやろうかとこう思ってるんだよじゃあ親しはもういらねえってんでいやいやいやそんなわけじゃないんだよえほんまを使うからったってお前たちに出ていけなんてそんなこと俺言わないよね する仕事がたくさんあるじゃないかだがよねえー、兵力は自慢してるだけに馬のことについては明るいだろまた馬の面倒を見るには誰よりもお前はうまいんだねそこでだ特別の手当を出してまでもお前を一つ頼もうとこういうことになったんだよえ親方あっしは何をするんでうんおめえにもまあ何か役を振ってやらな 今度は人間の役ですかい先輩まあまだはっきりしたことじゃないんだからね考えててくれりゃいいんだよじゃあ何してやら15年も20年も馬研究したのは何も馬方になるためじゃねえや兄貴親方には兄貴の芸が本当に分かっちゃいねえんだよ どブろどブろってきなよしなよ兄貴ゆうべも言ったように一つ気持ちを大きく持って働こうじゃねえかこれが怒らずにいられるかってんだ買ってきなそうか おいおめえも一杯飲めいや俺はいいよおい先輩おめえ悔しくねえのかあんなこと言われてだって俺はケツの方じゃねえかケツだからってよてめえの頭で馬の頭じゃねえぞ中村先輩って役者の頭で考えて悔しいと思わねえのか、うん、それは悔しいよ、うん、悔しかったら飲め だからゆうべ私たちわざわざ暇もらって見に来たんじゃないのまさかあの馬のお腹の中に入ったわけじゃないんでしょ <laughs> ねえ <laughs> 他にいくら探してもお前さんたちのような顔の役者は見つからなかったわよ俺は出るのよしやったんだあらどうしてこの辺の奴らには俺たちの芸は上がらないよそんなことないわ私たちだけだってわかるつもりよねえ せっかくお前さんたちの馬楽しみに見に来てさでなんじゃ褒めたんには褒めようがないじゃないの本当の馬の方が似てるんで取鳥開口になったんじゃないの何が言ってやんでてめえたちに目があら一目で明らかだよしじゃあ今俺がここで馬になって見せてやらあのモロクマとどっちが立ち勝ってからすらあらってよく見ておけあらここで見せてくれるの面白いわねえ <laughs> 先輩支度しろおめえ本気でやる気かい頼ろめよよせやなあ嫌だよぐずぐず言うことはねえよ早く支度しろよ面白いわどんなことするんだろうあら来たわよ やだ何がおかしい <laughs> だってその馬の顔ったらだじゃねえやよく見ろよ 中にはまだ負けねえんだからな